update ha? Walang manubela yan. Walang manubela ba yan? Ya? Tan. Mutama, ta video ta mo ta ta makina naman ni Pedro mat nya kamuton. Kitami mo ta no Pedro. Tawa. Marigaw mo ta no mi makita Pedro. Peter Bell 2020 po guys 2023 model ay makikita natin ang Peterbilt ni Sir or Papa Jack ang engine ng kanyang Peterbilt ay, apo kalinis bay Packard engine yes. Watch you guys Good afternoon Good afternoon po sa ating lahat At ang current location natin is nandito tayo sa uh, ah, Misola, Montana At nandito yung isang kababayan nating Pilipinong truck owner ah, Punta lang natin, nagpapagas eh Woohoo! Dito tayo sa labs guys, sa labs Nasaan ka? Bagong bagong ano Lalim guys Ayan, ang gwapo ng Peterbilt natin ah Gwapo ang Peterbilt Nagwapo ti Peterbilt Ang ganda ng Peterbilt niya guys Ang gwapo ng Peterbilt Ang gwapo rin ng may-ari ay sa ah, kaibigan si Papa Jack meron siyang vlog na RGB 10 vlog ito papakita ko sa inyo yung kanyang ano hanapin natin sa, sa youtube yan napapagas siya Kita kami ulit dito sa sa Misola Montana kasi papunta ako ng west kasi talaga papunta na ako ng east ah <laughs> guys ah oh, nakarang video namin nakita niyo naman ah, pinakain niya ako eh ewan ko kung ngayon kakain kami kung sinong taya ako kaya o siya pero alam ko mas malaki ang kita nito eh gutom na lang tayo kumain <laughs> mas ma mas malaki ang kita nito mga kaibigan ko sa akin eh Tama, ano yun ang mga ginto Oh, ang, ang lalaki, naninil, naninilawan tayo ah. Mukhang magkakasakit tayo, tayo, tayo ng ano ah. Di kasi yung... Di kasi ang daming mga tutuan. Kasi Pit, ang pangalan ng truck niya, Peterbilt. Pedro, Pedreng. Ano naman si Pedreng? Oh, ikaw na ang maging Pedreng. Hello. Bagong-bagong <laughs> gulong. Ang lalim oh. Ayos oh. Sa loob. Hindi pa kami pumasok eh. Ganda to. Kapadlak. Doon ka na mag-park sa akin. Andun naman ako. Para pang bakante road. Pasukin natin. Alright. Alright. Wow. Luwang guys, maluwang. Double double bank 'yan. Ewan ko kung parang babae at may kinumutang kaya siya. Namin <laughs> gagalawin, kakayan. Oh, guys ha. Ah. Sa dust camp, sa dust pa lang ang lapad oh, ang laki. Tapos meron pa siyang ganito. Itong gusto ko eh. Meron siyang ganito eh. Ay manual transmission pala tong truck niya. Buti pa siya, naka manual transmission. Eh tayo, si Cordapi ha. Ah. Matic si Cordapi ha, ah. matic eh. Ay, nilinis ni Papa Jack yung kanyang ano, salamin. Ay, basak na rin pala yung salamin niya. Habol ah, daw ito dun sa ano, buo. Basag. Papapalitan niya siguro yan pag ano, tumahat na tamaan pala. Diyan ang laking, malaking chip ko. Oh. Hindi mo kasi maiwasan guys dito sa atin yan eh. Yung uh, magkaroon ng uh, ano, yung ganyan. Kasi ang lalayo ng binabiyahe, eh, talagang normal na yan. Papa Jack, ano ba nangyari sa salamin? Tumama ang malaking ano? Doon sa Alberta yan. Sa Alberta? Malaking bote. Tinamaan ng malaking bote. Bato. Sos, makalinis. Sayang nga eh. Bago lang sila dito eh, sa Canada yon guys ha kasama natin si Papa Jack andito tayo ngayon sa Labs Labs Truck Stop at uh, Labs Truck Stop Misola gasolinahan ng mapagmahal gasolinahan na mapagmahal daw ano no? sabihin mo ah wala so ito po yung pan yung uh, gasolinahan na mapagmahal pero mahal din ang presyo <laughs> gasolina na mapagmahal pero mahal din ang presyo ayun mm. Alpasan, nagpultang ka dito ay? ha? Ha? Manok na full tank mo. Ha? Manok na full tank mo. Dahil talaga ayo ah. Amo, laki, ang laki ng bunganga ng ano no. Sarap sa ano. Sarap sa gadang ah, ano. Sa susunod na pagpapagasan mo saan ah. kaya? Hindi ka na magpapagas? Abot na yan? Matipid. tipid. Tipid, buti. Matipid, matipid yung truck ng Bell. Ah, oh yeah, Peter Bell. Matipid guys, matipid. Meron pa kaming ita-travel na almost uh, ah, 500 miles. Wala dito hanggang uh, British Columbia, hindi pa makalatian yung gas nang yun. Matipid. Matipid lang kayo, matipid. Matipid meron pa tayong travel na 500 miles eh so ibig sabihin hindi pa eh baka isang guhit lang pabawasan report isang guhit report ilang galon na yan nagkakarga niya 138 ang presyo na doon sa taas guys ha 579 USD magdidiit ka ayan guys Papa Jack in action Ah, sinasabi ko Kamo kaya ang bilay ni Papa Jack sa ano sa kanyang uh, alahas Successful owner operator to guys si Papa Jack maraming laman ng bulsa Papa Jack marami bang laman ng bulsa natin? puro cellphone puro cellphone? <laughs> puro cellphone ang karga ng GF saka resibo natin no? Mangal daw tabay Nag-parking Ha? Nag-parking Kapang parking? Ryan Nakyo na eh Gaya unag? Kape eh, mismo. What? Kaya mismo tadi ka na sa mga istro. Hindi, isang beses pa lang ako mismo. <laughs> Noong doon. Guys, antay ko na lang muna si Papa Jack. Ah, doon ka na lang sa tabi ko. So, tayo ko sa road. Yan, mauna na. Kaman, papanawan na tayo. My friend, kaman, hindi ka mapatapos. Baka ano nalilo. Hindi, alis na yun. Baka nali... Ang problema baka mamaya mali... naligo yung mga yan eh. Minsan may maganong style eh. Ah, alis na, alis na. Wala mang nag 30 minutes. Cummins kasta. Makina niya oh, Cummins engine. Si Pedro Ispacar. Gustuhan ko lang dito sa truck na to guys. Bakal na tong ano eh. Ito bumper niya ito hindi basta-bastang pasukin ng ano to kung may ibon dyan masasala muna eh kung nakasaga sa kanang ibon diretso mo na Ron sige yan si Papa Jack parking muna saan siya magpaparking dyan punta muna tayo sa truck natin luwang luwang na parking area to Gijaymot hmm, pinuto mo ah, pinuto hmm. Uwan, tan tanong ano ka mabasakit ko ano ajay barang amin no ka agkasta dita ma ma mamagaan hmm. guys ha si Papa Jack gusto niyang tignan yung ating uh, makina nagipakita rin natin ang makina ni uh, Cordapia titignan ko rin mamaya ang makina ay tilakay dito, iguid mo. Dito, eh ata. Duro mo pa dito basi. Eh. Tata, go. Pabam. Sige. Ah. Palagyan mo ng ganyan si Cordap. Ay, si Pedraing. Nalagaan magayang. Oo, nalagaan ang ah, ako ha. Yung nadagsa data. Ni, tama. Nung ag dumbbell ka. <laughs> ito, ito eh. Ito yung mga ilokat. Ito eh. Mag ita, ita, ita mo nga to, side na. Tara. Nya. Kita mga nalaing. Sumat ka tika. At ang may pambelt mo. O, Sige god. Mapuksan ang kadeta. Problema. Too expensive by friend. Anong tumanay mo? O. Sige god ano? na. Sige god na. Dito bibil to. Hmm. Mata yung gito, tapos parang tanong, bigat ng mo. Laki, di mo tikas lang nakadumong ang korkorpak mo, taon pa eh. Okay, budget ko tira ito. Budget na rin eh. Pagdagan namin yan. Sus, mapugsot that anytime. Diba ngayon? Ha? Ha? May paglaan? mga taon na ito yun Dagi drive ko 2 uh, ah, years na ah, mga veterano sa mga makina mga kaibigan si Papa Jack Bulbo, bulbo. Bulbo engine. Nyo. Ano unay nga nalinis ti makina kita tumo mo di makina mo din nalinis. Amoy ka man natari. Ha? Data lang tinapugsat kanya may ata lang eh, di mo amoy silpo. Ano eh, ito, dito ba nga? Nya, kaya dati nga ta. Tapos, mahamukid eh. Yeah. Kada ti pius nga pa mo, kutsi-kutsil dyan. Dyan, dyan, <laughs> dyan, unig dyan yung pius na. Outside pius na Trailer na ito. Ito, dyan na, dito na ito. Ha? Oo, oh, pixel po ito. Ito. Nag-signal po ito hmm. lang. Tagrin, agrarab namin ti dito nga, ating bakal eh. Dito, dito, halakay. Agrarab dito, dito. Hindi ka pala, kanti eh, ko na, rubber na. Buwan, kangarap. Eh ka Kinigas takit handang ako. Ngay gawag ganay ka wag kyan soy lay. Hindi tingorot ik kyan soy lay tinay tingorot ta 2000 ko ngorot kit. Ni. Ay ay ay ay. Ni delikado din sa. <laughs> Galaan na di gamit pa. Delikado din sa yun. Eh. Talaga delikado. Dun dito hosti. Eh. Nabuktawa ka. Tinting na naman eh. Kailangan may katikas na rin. Mate. At at at tiwan ka sa sleeper. Ano tigamit ko? Ba? Ako gamit ko? Oo. Ang pa, hindi ko nakagatong. Kailangan ikan rubber na to. Nyo. Ang mga alati ko ah. Aja kita mendekat na buksutan si Banji. Oh, jadi tiga abla ko. Si Banji na, kita kita ng camera, kita yang up. Piyak up kita. Jadi kung tunga ikaw won, alam daw. Bakit nakita ko lang ano eh? doki di buktawan na ta. Di ka nga, di ka nga trip pre pre. Wala, pre pre ko. <laughs> Mano, pre pre sejak tempatan awal mana so expensive my friend delikado man yun ay sarado mo ta patagitaan yung truck mo kita mangkita rubber hmm. sarado mo ha? kita sa Banjay sige magkita to Banjay Nagumatang pwede dadaktil man nga eh, kabil ko tanga ko. Pansamantala pa ilaan sa mga pirgin niya. Niya. Ano nga pansamantala dito ila. Managbit lang ata ay kanta ba at kanta pa. Alam na yung plastic strap mo ka. Oh, buka ka alam. kaya na daw eh. Oh. Ang gagawin mo dito? Beto ko mati kabel ko. Tingnan mo naman mga kaibigan. Tingnan nyo. Oh. Sus Maria. Bati, Naging content owner operator tapos na pa nagpidot tikas to. Eh. Bati po udip ko marara. May Kabel mo ta makatamang ta makaalis na makaturog tamaran. Yan lagi nila. Antang maturog ta taginom tamanan. Eh. musudmot gam di maysa. sa. Oh. Matlaon. Pwede ah. ka mamta mahanga halita dita pakali ah. musod. Kulpin to dahil dama damdamati ko ah. Relax ka lang. Abot? trabaho ni Papa Jack, kita mga nalain. Inspeksyon naman. Tukid eh. Ang umabot na ito, na sulfate. Ang matindang ang nagkuti na ito, nakakwa. May pitan niya. Okay. Online the USA. Online the USA guys. Kita-kita, latanukan tanong Ito yung laon ay distansya ng... Ito, ito lang ito eh. Ito lang pang. Tembag lang ako. Gaya, magayang kasi mo. Sumarot, nagdag na napangkapay mo na design. Orang Pedigos. May tiisiw mo e na din ni Molde siguro. Siguro sudetit gira ko. Pag susok pariwanan nga man. Angot o kisabana. Okay, ati ka tabi ta? Anda yung nalabaga. Basta na ma'am. Tapang ko magkitaan ni Pedro Pinduko. Kitaan tayo mong tapo ni Pedro Pinduko. mo tayo magpakasarsaritaan tayo mo tayo ano niya. <laughs> Kaparaon. Kapay. Han. Kamu kami ni Pedro Pendukas ta. Hanan. Madadal di Purmana. Guys ha, si Papa Jack ang content natin ngayon Magaling mag-mekaniko to kung maliliit lang na bagay Ipasilip din niya sa atin si ano Si Pedro Pinduka Oversized load Deta? Walang manobela ba yan? Yeah ma, ta video ta mo ta tama kinana mo ni Pedro mat nya kamuton. Kitahan mo mo tano Pedro. Narigaw mo tano may makita Pedro. Peter Bell 2020 po guys 2023 model ayun makikita natin ang Peter Bell ni Sir or Papa Jack ang engine ng kanyang Peterbilt eh, apo kalinis bay Packard engine yan ganda naman ito tamo oo oh, oh. ang lalim bagong bago tatlong buwan pa lang tatlong buwan na pa lang aming na ano kaya mo, tiya, vlog. Mm. Eh, tama, Sir. may vlog din. Eh, Ito mo mga akin ah. Ati na yung grasa. Mm. Ultimo grasa niya. <laughs> piso de grasa. Nagrasaan. Yung nagpintas ti ko na. Ang ganda mo ko na na eh. Magman? Pakakarin dyan, nakadulin. Ang mabaling nga mapandi dyan, taman tukidi natin. Twin turbo. Turbo na mga kaibigan. Rose Brick At sa kabila Ang linis guys ng uh, ng uh, ano ng makina niya siyempre kabago-bago eh di ba di ba papa Ah ito pa ang technique dito guys ha nakababang ganyan hindi mo yan may tutulak kasi tatama rito kailangan eh, ganyan para sa ganun eh pag inano yan Ito yung engine niya. yung body ng ano. <laughs> Linilinis mo yan? Ba't nagkakalawa? Siyempre, natubigan na eh. Oo, oh, natubigan eh. Ito ah, guys ah. Kakarin din ah. Ayan yung mga kung ano ng mga details ng truck niya. Baka. Linis, laki ng mga kanya. Parang kukumpre ko, mas malaki yata tong truck mo makina kasi sa akin ah. Mm lahat makikita mo lahat ng mga engine oh. may mga ano niya paka ganda oh wala na akong masasabi katulid pa yung ano yun yung mga makikita grazing na oh ba yung kanyang ano no niya to drive shaft gearbox gearbox <laughs> ayos satisfied na satisfied kaming pan tignan ang uh, ang uh, ano mo Papa Jack, ang truck mo. Sana all may may brand yung 2023 Peterbilt mga kaibigan, sana all may brand yung 2023 Peterbilt yung truck ni Papa Jack. Sige Papa, sarado muna na. Kakain na tayo para makaalis na tayo. Yan ang iniinda ko minsan. Ano mga kaibigan ha? Nakakita natin yung uh, makina ng Volvo at saka 2020 oh, yung makina ng aking truck kita natin si Cortapia 2022 model uh, yung VNL Volvo engine at saka Packard engine ng 2023 model na na truck yan tapos punta lang kami doon kakain lang kami papajack mayroon ka bang idadagdag si hi to na lang ano huh? si hi na lang sa mga viewers natin oo oh, nga basta si Papa Jack Ayan, is Papa si, Jack si Lakay masyadong kung ito ano mabisi yung tao bakit <laughs> masyadong busy mahirap pagkilapin to oh. ay, alam niyo naman guys eh, trabaho lang tayo. Eh. Pakita mo, pakita mo, paano sila kumain. Ganun Oo. Oh. Oo, oh, isang kain na ganyan, sampu lang. Kaya kami hmm? dito, yung mga katawan namin, baby pa. Mamaya makakita kayo ng baby pa itong mga katawan. Baby. Oh, bibi Bibi pat pa yan daw si Papa Jack. Kuro ka Si Papa Jack, yung katawan niya, baby pat lang yan. Dali matunaw pa. Huhu. Balik ko ito. Kasi lininis ko yung aking ano eh. Gutom, gutom ba? Mm, yeah. Maganda to ya. Guys, kain tayo. Meron tayong ano, mm. oh, libre ni Papa Jack. Labs. Ang chicken to eh. Ang dami ano. Tapos meron pang napakalaki oh. Ang dami naman ito Papa Jack. Oh. <laughs> Para hindi mo makakalimutan yung ating pag-meet up. Mm -hmm. Hindi ko makakalimutan ang aming pag-meet up kasi... Dahil, uh, kasi habang nasa kalsada siya, burn niya ngayon yung pinakain na kwan kasi hindi na siya makapag-exercise ngayon. <laughs> Ganyan at saka ganito ngayon ang exercise niya. Sarap yan. Sarap. Chicken guys, kain tayo, kain. Mm -hmm. Tingnan nyo. Para ano makita nyo. Yung pagkain namin. Oh. Mm, manok ito. Mm. Ang papadyak ko. Oh. Talagang ano, ako meron pa akong malaking ano. Meron pa akong big big uh, soft drinks. Ba't ikaw papadyak wala? Nakasok pa. Hmm? Nakasok pa. Pero kung drink doon? Walang rice, rice, rice dito. Mm. Kaya lang. Uh, Hindi kami masyadong nag-rice. Pero Meron ka naman sigurong kanin dun sa ano. Hindi ka na nagkakanin. Guys, oh, chicken. Mm. Mm. Customer service is needed to the Tagal, guys. Ah. Mm. Mm. Maliit, oh. Magkaiba yata yung sa akin sa'yo ah. Sa 500 lang oh. Kainin mo 500 calories. 500 calories kung kain. Yung nga yun, nagmamariwana doon. Tawan ng tawan. Tapos kumain. Sa ba daw? Yung kanina? Mag-trip? nice guy. Mm. Gatian tayo. Mm. Tapos nito, larga kami ni Papa Jack. Maling po. Sabay siya sarap. Ano mo, puno? Ah, hindi ko alam pa paano ko ubusin yan. Guys, ito dito sa US. Sa US. Sa Ito ay piso lang. Piso. <laughs> piso lang yan? Hmm. Mura-mura. Ang dollar. Mm nagkakarga tayo dito sa mapagmahal na gasolinahan. Actually, ito ay freight <laughs> hmm. Kahit mag-igib ka na, mag-igib maghapon. Buti naman. wala malaki niyo. Hmm place today or receive free shipping. Call 800 894 5846. Upline.com now to assemble for $12 in free shipping and accessories. Ayos mga kaibigan, busog na busog na ako. Itong isa, unang ko na yan. Hindi ko na kayang ubusin yan. Pero pa kaming driving hours na papadyak na 5 um, hours. No. Pwede. Pwede. Five na lang? Ha? Five na lang. Seven. Parehas lang tayo eh. <laughs> Parehas. Parehas lang tayo driving hours eh. Nagsabay eh. Mabagal yung kwento, country ano. Ah. Busog na busog ako, Papa Jack. Thank you. pamig tan na. Ato ya. Ang mo diloga mo ata ba? Gon. Ano ka gon? Dua kami dahil tau. Ulum, dalawa pala yan. sugar nga nyo lang ka. Dua at no, panganam pangalam gimaysa. Nyaga. Aram ah, dati may isa na ano kailangan pa eh. Paano? Eh, ang gamit ko. Guys, tara na ulit. Biyahe na ulit tayo. Papa Jack, thank you very much. Biyahe ulit. Biyahe. Alright mga kaibigan, no, hanggang sa muli natin pagkikita. Ingat kayo lagi at maraming salamat sa inyong walang sama panonood sa video vlog nila kay Peace up! Bye! Lakay Pinoy Tracker